लोकसभा चुनाव के बीच सीएम नायडू को झटका जल्द देंगी इस्तीफा देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी ने अच्छी लीड बना रखी है इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बड़ा झटका लगा है जिसके चलते अब वह जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं दरअसल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के साथ ही आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव की भी मतगणना की जा रही है जहाँ पर मतगणना में वाई कांग्रेस पार्टी वाई ने एक सीटों पर बढ़त बना रखी है वही सीएम एम नायडू की पार्टी मात्र 25 सीटों पर ही आगे है इसके अलावा अभिनेता पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर बढ़त बनाए